嘿，大家好，我是 Bosch，欢迎收看 Bo Talk。今仔日这个影片呢，我爱全部拢用台语来讲。第一集开始的时阵，我都甲大家我都爱打打教大家，我都爱甲大家讲，为什么我爱用台语，以及今仔日的主题是啥？这个影片呢，是要让阿公、阿妈、爸爸妈妈来了解多元成家。 为虾米爱来解说多元成家呢？伫即马台湾的社会，其实有足侪人是因为无了解，才会来惊吓。为什么用“惊吓”这个词？ <laughs> 所以咧，今日我就爱用台语来甲阿公、阿妈、爸爸妈妈来解说，什么是多元成家。其实多元成家法案第立法院分作三个草案。 第一个就是婚姻平馆，款款。第一个就是婚姻平等，就是甲法律当中婚姻要有一个查甫一个查某，改做只要是两个人拢会使结婚，安尼就叫做婚姻平馆，款婚姻平等。 这个嘛是唯一一个立法院有通过第一读的多元性加草案，一读、二读、一读、两读、三读、四读。另外两个就是有判制度草案、康家学制度草案。 另外两个草案拢是提供家庭无同款的定义。前几个月，美国已经通过因的法律修改，让足侪人不管伊是查甫还是查某，拢有结婚的权利。权利，拢有结婚的权利。你讲结婚为虾米重要呢？ 在法律当中，不当结婚。若是发生意外，送你去医院，需要紧急动手术，你的女朋友、男朋友是不当签署家属同意书的。所以，若是你挚爱一个人，但是在伊发生意外的时阵，你煞未当为伊做一寡代志，我相信一定不是一件好代志。你问我讲？ 啊，厝边头尾若是听到这个代志，因是会安怎讲呢？安尼时代就要更加的记念。因这个时阵更加需要恁，需要恁的爱，需要恁的支持甲关怀，因才会当更加快乐。爱记你，不管安怎，恁的逝世一定是爱恁的。所以，互恁了解，多元性家是一件足重要的代志。 嘛有足侪时代想欲改变家己的囡仔，感觉这个是一个选择，但是这个其实毋是一个选择。若是会当选择，因一定袂惊这个歹惊咯。咱的时代只要了解一件代志，毋管你的时势是介意查甫，也是介意查某，伊永远拢是爱你的孙仔，也是囝，也是做囝。 若是讲你已经了解什么是多元成家，嘛介意这个影片，会当请你的视线伫咧下骹饲一个介意，嘛会使订阅我的频道，请你的视线分享这个影片，啊是你有啥物话想要甲我讲，嘛会当请你的视线伫咧下骹留留言。 反正达你的事实讲就对啊，希望你会当了解多元成家。我是 b o s s 感谢你收看 b o t k 安尼咱后一期的 Boto 再见， <laughs> 拜拜。